රුපියල් විසදක් වටිනා කියන සුපිරිම සුපිරි බඩු මල්ලක තවත් වාසනාවන්තයක් මුල්ලේරයාමෙන් බීවෙනවා මේ තමයි ලක්ෂිකා ලක්ෂික අයිබෝවන් රයිට් අද දවසේදී රුපියල් විසිදාක් වටිනා කියන සුපිරිම සුපිරි බඩු මල්ලේ වාසනාවට ඔබ උරුමකම් කියනවා. ඉතින් අද දවස ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ගොඩක් සතුටුයි. ශායකට ගොඩක් ස්තුති කරන්න ඕනේ. ශායකෙන් ගොඩක් මේ වගේ සමාජ සත්කාර වැඩ කරනවා. අපි නිතරම ශායක තමයි ඉන්නේ. දවස ගොඩක් ලාව ශායක තමයි ගෙරෙන්නේ. ශායක ඉතින් ලස්සන ලස්සන සින්දු යනවා. අපි ඉවර කරන ගමනුත් ඉතින් එහෙම අහනවා. වැඩ කරන ගමනුත් අහගෙන ඉන්නවා. රයිට්. ගෙදර යන්නේ ගමන්. ගෙදර යන්නේ ගමන් ඉතින් තමයි ශා තමයි. රයිට්. එතකොට දැන් මේ 20000 බඩු පෙට්ටිය ලබන්න වාසනාවන්ත මොහොත උදා වුණේ දවසේ කොයි මොහොතකද වාට? මෝනින් ෂෝ එකේදී තමයි වින් කරේ. good morning ෂා අපේ අකිල් අංජු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී. right. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී. හරි. මං වැඩි කතා කරන්නේ මෙච්චර මේ 20000ක් වටින බඩු පෙට්ටියක් අතේ තියාගෙන ළඟ තියාගෙන අපි පොඩ්ඩක් මේක ඕපන් කරලා බලමුද? right. ඔයාම ඕපන් කරනවද මං ඕපන් කරනවද? අපි දෙන්නම. නෑ මං ඔයාට ආරාධනා කරනවා. හරි ඔන්න රුපියල් විසිදක් වටිනා කියන සුපිරිම සුපිරි බඩුමැල්ල මේ වාසනාව ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ දැන් හිතුවට <laughs> මෙච්චර බඩු ගොඩක් තියෙයි කියලා ඇත්තටම හිතේ නැහැ බඩු ගොඩක් තියෙනවා මාස 3 4කට 5කට විතර ඇති මාස 3 4කට 5කට ගෙදර කී දෙනෙක් ඉන්නවද අපි තුන් දෙනෙක් තුන් දෙනෙක් හස්බන්ඩ් එකයි ආ එනයි තියෙනවා බබාට වයස කීයද අවුරුදු තුනයි. එහෙනම් දෙන්නයිනේ ඉන්නේ. අවුරුද්දම ගන්නකොට. හරි. ළඟ ළඟ අවුරුදු කාලේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් එකින් එක කරන් බලමුද? ළඟ ළඟ අවුරුදු කාලය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න සෑහෙන වටිනවා. ඔව් ඔහොම තියෙනවා. ඔහොම තියෙනවා. ආයෙ ටිකක් ගණන් මේ දවස්වලනේ. ගොඩක් ගණන් දේවල් තමයි තියෙන්නේ නේද? පිටි කියනවා. ගණන් නම් අමාරුයි දැන්. <laughs> අවුරුදු කාලෙත් ඉස්සරහට එන නිසානේ. කැවිලි පෙවිලි හදන්න. ටිකක් තියනවා. සීටි තියනවා ගොඩක් අමාරුයි දෙන්න. සීටි. අවුරුද්දටම එනවා. අවුරුද්දට ළඟ එනවා. අවශ්‍ය කරන හැමදයක් වගේ තියෙනවා මේ ටික. නියමයි. අපි පොඩ්ඩක් බීමට වැටෙයිද දන්නේ මම පොඩ්ඩක් හදලා දෙන්නම්. තේකොළ පිටි ආමෙන් අවුරුදු කාලෙකින් නෑදෑයෝ ගෙදර ආවට පස්සේ බීම හදලා දෙන්න පුළුවන්. පොල්තේ මේ දවස්වල නේ අපි පොඩ්ඩක් අයිනි ආ හරි හරි අපි මෙහෙම තියමුද ආ ඕ සෝරි කියන්න ඉඩක් මදි නේද <laughs> දැන් මේ මේ ටික අරගෙන යන්නේ දැන් තනියම දව ආවේ යාළුවත් එක්ක මම මේ කල්පනා කරේ දැන් කොහොමද මේක අරගෙන ගෙනියන්නේ කියලා මෙන්න ෆ්‍රෙෂ් ෆ්‍රෙෂ් රුපියල් 20000ක් වටිනා කියන සුපිරිම සුපිරි බඩු මලු අතරේ මේ බඩු මල්ලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැන් ඔන්න මේ වාසනාවන්තිය ලක්ෂිකා ලක්ෂිකා ලක්ෂිකා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු විසිහරතල වඩිනවා හරි ඔන්න දැන් මේ තියෙන බඩු ටික දැක්කට පස්සේ සාමාන්‍ය බඩු පෙට්ටිය ඕපන් කරන්න කලින් ඔයාලට හිතට දැනුණ දේ සහ හිතට දැනුණ දේ කිව්වනේ. දැන් මොකද හිතෙන්නේ? මේ ටික දැක්කට පස්සේ. ඕනම කෙනෙක් මේ කාලේදී පොඩ්ඩක් මට ඇහෙනවා මදි වගේ. හැම තරහතිරකම ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ අපේ රටේ. ඉතින් ඒ හැමෝටම වටිනවා මේ කාලේ විදිහට. ගොඩක් කට්ටිය දැන් ලොකු ආර්ථික අවස්ථාවයකින් ඉන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ඇත්තටම කියන්න වචන නැති තරම් වටිනවා. හොඳයි මේ සතුට තමයි අපේත් සතුට. ඉතින් අපි බඩු ටික දැන් එකින් අපි පිටිට දාගමුනේ. අරගෙන යන්නත් එපා. ඔන්න මම ආ හරි. ඔන්න මුල්ලිරියාවට මේ වාසනාව ලැබෙනවා ලක්ෂිකා ඉතින් අද දවසේදී ජයග්‍රහණය කරනවා good morning ෂා අහගෙන ඉන්න අතරතුරේදී තමයි මේ වාසනාවට උරුමකම් කියන්නේ. ඉතින් අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේ වගේ සුපිරිම සුපිරි බඩුමලු රුපියල් 20000ක් වටිනා කියන බඩුමලු දිනා ගන්න ලබා ගන්න ඔබේ කරගන්න දිගටම ෂා අහගෙන ඉන්න. ෂා අහගෙන ඉන්න ඔබ වෙනුවෙන් තමයි මේ සියල්ල ඔබ වෙනුවෙන් ෂා අහගෙන ඉන්න ෂා අනුවදශම නවයෙන් අනුව එක දශමකින් අහගෙනන්න එමනම් හැමෝටම එකම ජයවා සුවයවැකි ප්‍රාථනා කරනවා ලක්ෂික අපි වටි මින්සරේ දාගමනේ දැතුරට අම්මෝ හරි හරි එමනම් අපි සමගන්නවා හැමෝටම ජයන් ජයම වේවා